Nataka tuzungumze kuhusiana na utofauti uliopo kati ya PC pamoja na Mac. Uh, najua ni mjadala ambao unaweza usifikie uh, ah, mwisho kulingana na machaguo ya kila mtu na fakta zingine kama hizo ambazo zinapelekea watu wawe na mapenzi kwenye product fulani.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 tu vitatu ambavyo naona vinaweza vikakupa mwanga wewe wa kujua kwamba kama unaamua kuchagua aina ya pc basi unaweza ukachagua pc ipi na kwa sifa zipi ambazo wewe hasa unazingatia Uh, kwanza kabisa ni swala la price. PC uh, ah, pricing yake haiwezi kuendana na kompyuta I mean kompyuta ya Mac hata kama zitakuwa zina sifa zinazofanana. Kwa mfano, kama mtu unanunua uh, ah, PC ya Core i7 ya generation ya saba au ya nane yenye sifa zile zinazofanana na Mac, basi tofauti ni kwamba Mac itakuwa expensive zaidi ukilinganisha na kompyuta ambayo ni ya PC so hata kama ni swala la kubuild up pc basically maki huwa huwezi kubuild up unaponunua kila kitu kinakuwa compatible moja kwa moja unanunua pc imekamilika kwa hiyo mtu unaweza ukatumia nusu ya gharama kwa mfano unaweza ukatumia milioni nne kubuild up pc ambayo upande wa maki unainunua milioni kumi au milioni tisa so unaweza ukaona kwenye swala la price hilo halipingiki kwamba maki wao vitu vyao viko expensive ukilinganisha na nini na na pc so kama lengo lako la kwanza au bajeti ya swala lako la kwanza ni kusolve budget kuhakikisha una maintain budget basi unaweza ukaangalia ni wapi uweze kuchagua kulingana na kiwango cha pesa unachokuwa nazo uh, unachokuwa nacho ili uweze kuchagua au kufanya maamuzi sahihi swala la pili ambalo pia nitapenda nilizungumzie ni kuhusiana na swala la programs yes uh, pc mac mac wao kidogo hawakubali au sio rahisi sana kuweza kuinstall vitu ambavyo sio premium e, kama ilivyo kwenye ah, kompyuta uh, za PC. Watumiaji wengi wa kompyuta za PC uh, ah, za PC hasa kibongobongo nchi za Afrika wengi unakuta wanatumia program nyingi sana ambazo ni free. Zipo hata za free hata nje watu wanatumia, lakini kuna program ambazo zenyewe unakuta ni za subscription au ni single payment unalipia, lakini kuna zile ambazo ni, ni pirate au watu wanazitumia free bila kulipia. So ni ngumu sana kuzinstall hizo kwenye Mac ukilinganisha na posibiliti hiyo ya kuinstall kwenye kompyuta maana hata watu wengi unaweza ukakuta anakwambia na struggle kupata software fulani kwenye mac lakini sio kwenye pc kwa hiyo kama hutaki kustruggle namna ambavyo inaweza ukawa rahisi au ngumu kupata software fulani na huko tayari kulipa gharama kwa ajili ya kupea hizo subscription ambazo ni premium basi unaweza ukaangalia ni wapi uende kama utakuwa tayari uko prepared na utakuwa sawa kuweza kuinkaa cost zozote ambazo zina happen basi you are good to go na mac lakini kama unataka kuepuka au kupunguza kosti unaweza ukachagua windows na bado ukaweza kuinstall programu yoyote ambayo unataka na uka solve baadhi ya mambo ambayo kimsingi unataka kuyafanya so hizo ni tofauti mbili swala la tatu ni swala la security of course kwenye swala la security uh, mac ni kompyuta ambazo ziko more secure ukilinganisha na kompyuta za windows lakini haina maana kwamba windows au pc zenyewe hazina security no ipo lakini ukiangalia comparison, uh, comparison kwenye maeneo mengi uh, ya matumizi ya hizi software matumizi ya kompyuta kiujumla security ya mac iko high kulinganisha na pc au windows ambazo mara kwa mara zinakuwa zina uh, collapse au kuweza kuvamiwa na vivamizi mbalimbali kama virus pamoja na uh, kuwa hacked na nini na vitu kama hivyo so watu wanaotumia au kama ni mtumiaji wa mac unaweza ukaprove hilo unakuwa kwenye advantage kubwa zaidi ukilinganisha na pc lakini hiyo haigarantii kwamba mtu mwenye maki hawezi ku, uh, kuingia kwenye hilo changamoto inatokea inalingana na wewe unaingia website zipi na uko makini kiasi gani na kile unachofanya mtandaoni kwa sababu masuala ya hacking na nini yapo yanatokea kulingana na wewe unavyo interact na website unazoingia watu nao share nao information zako na vitu kama hivyo kwao bado unahitaji tu kuwa makini katika kuhakikisha haya so hivyo ni vitu vitatu ambavyo unaweza ukavizingatia au kuviangalia kwamba unataka kwenda na ipi ili uweze kuwa makini na baadaye usiweze kujutia japo changamoto ni kwamba na machaguzi ya wengi huwa nayaona ni kwamba mtu mara nyingi uh, anaanza ku yani anapenda aina fulani ya product kwa maana ni pc au mac kulingana yeye alianza kujifunza kitu gani kwao ni mara chache sana kukuta mtu ameanza kutumia mac akajikuta ame shift kwenda kwenye kwenye uh, pc na akaanza kupenda pc au mtu ameanza kwenye pc akashift kwenda kwenye mac kwao inatokea lakini mara nyingi mtu anakuwa anaikubali product ambayo alianza kuitumia kwa mara ya kwanza maana ukikuta mtu ni mtumiaji wa windows tangu ameanza kujifunza kompyuta basi ametumia windows mpaka amefika level fulani ambayo anaweza ka express feeling zake na, ah, zake na kueleza kwamba mimi ni mpenzi wa, wa windows so huwezi kuniambia kitu kuhusiana na windows na siwezi kubadilika au mtu mwingine ambaye ameanzia kwenye maki huwezi kumwambia kitu kuhusiana na swala la, la maki au kumwambia shift kwenye pc kwa sababu anakuwa shajua mazuri mengi ya uh, advantage anazopata kuliko kuwepo kwenye aina nyingine ya product lakini kitu kingine ni ngumu kuanza kujifunza kitu kipya e, umeshazoea uh, ukitaka kufungua folder au ukitaka kutumia kasa kwenye windows na light click lakini kwenye mac unakuta inabidi udouble tap e, au uweke vidole viwili kwenye sehemu ya mouse ili uweze kunani uh, tofauti kabisa na ilivyo kwenye windows kwa vitu kama hivyo ndo ambao vinawafanya watu wasiwe tayari kuanza kujifunza vitu vipya na pe, ikiwa hamna ulazima wa kufanya hivyo basi mtu anaendelea kung'ang'ania na kuamini kwenye kile anachokifanya lakini all, when, all ni machaguo binafsi price yako nayo uh, ulionayo unafanya kazi zipi hasa lakini kikubwa ni kuzingatia sifa za pc nzuri ambayo wewe unataka kuifanyia kazi nilishafanya video na nimezungumza kwa undani kuhusiana na sifa za pc nzuri kwa ajili ya masuala ya content au graphic design unaweza ukatazama hapo linki lakini pia nimekuwekea link katika description unaweza ukajifunza zaidi na kuona namna gani ambavyo unaweza ukachagua vigezo gani ambavyo unaweza ukatumia kuweza kuchagua pc nzuri kwa ajili ya kazi zako za production na ukaweza kuenjoy lakini all in all nitapenda nione maoni yako hapo chini wewe una mtazamo gani kuhusiana na pc wewe ni mpenzi wa pc au mac unataka kutengeneza pc mpya au unataka kununua ni ipi ambayo unahisi itakufaa wapenzi wa mac na pc naomba niwaone hapo katika sehemu ya comment tuweze kushare kwa pamoja na tuweze kuongezeana elimu na kama kuna feature yoyote au kuna kitu chochote ambacho unatamani tuweze kukiongeza unaweza ukakomenti hapo sehemu ya comment ili tuweze kujumuika na watu wengine waweze kujifunza kupitia elimu yako kama nataka kujifunza zaidi kuhusiana na masuala ya creative pamoja na videograph uh, ah, filmmaking uh, ah, kuna linki hapo chini ya website yangu ya joeleducation.com ah, uh, ambao kuna kozi nyingi sana nimefundisha kuhusiana na masuala ya video editing pamoja na motion graphics na kozi za adobe photoshop pamoja na adobe illustrator na kozi zingine za masuala ya graphic design so unaweza ukajifunza na kusharpen skili zako pia lakini na kozi zingine ambazo ni free kabisa unaweza kubonyeza hiyo link ukaenda kutazama na ukaweza kuenjoy na kujumuika nami subscribe kama hujafanya hivyo share na mtu yoyote ambao unaamini anahitaji kujifunza kupitia uh, masomo haya mimi sina la ziada see you next time